Ayan, kasama natin si John Ray. John Ray, kumusta? Uh, okay naman po at natapos na yung pagpapanelist namin ngayon na na-share na namin yung mga experiences namin sa anime at yung mga passion namin. Especially nagbigay kami sa mga tao ng uh, inspiration at mga tips kung anong meron sa anime at anong special dito. So, you've had your panel about sa uh, Pirates in the Anime fandom. Although, hindi ko na naabutan to because of course, may hangover pa tong lokong to. <laughs> Eh, what was the summary of your thoughts, kumbaga? Uh, just, just to share to the rest of everyone. Kasi, eh, alam mo naman, iba mga hindi pa nakapaano nito eh. Nakapanood, eh, so, so on and so forth. Sige, tell me your thoughts. Uh, uh, my thoughts lang kasi is, to summarize it all, na sa generation natin ngayon, uh, maraming nanonood ng mga anime for free. And kanulad ng mga, nung tanong kanina, uh, kung okay lang sa amin na gawing international itong anime or hindi. Pero ma katulad na itong convention na ito para ma-share yung mga experiences nila sa anime at kung gaano sila ka-passionate dito and yung pag pagbayad ng mga subscription katulad sa Netflix uh, yun yung for na respect na pagbibigay natin sa mga author ng paggawa ng anime so to summarize it all yun nga uh, we should pay more respect to the transaction if that anime has a payment required. But, pero kung uh, ah, wala naman tayo talagang budget or payment para dito, we can still watch from other sites like Kiss Anime or Gogo Anime and sulitin na natin. Uh, students na wala pang work and nag-aaral pa lang ngayon like me, then sulitin na natin yung time natin sa panonood ng anime and i-balance lang talaga natin yung anime life and yung normal life natin. Okay, sige. Hardball question tayo if there will be a pay to uh, pay as you go option for example isang episode ng anime you will pay like 5.50 pesos per copy of that legally what's ano, what do you think of that? 50 pesos, for example lang, ah, 50 pesos na isang episode ng anime, tapos papanoorin, papanoorin mo, you can download it offline. What do you think of that? Mm, para sa akin, uh, for ano, sa perspective bilang student, I mean, dahil meron pa tayong mga parents na nagbabayad para sa atin, uh, pe- pwede, pwede natin kunin. Pero like sabi ni Sir Hernandez kanina na uh, when we grow old at may trabaho na tayo, talagang worth it yung pagbayad ng mga gantong klaseng anime. Pero para sa akin, if ever na ganun, I, I'll pay for it because eto nga sabi ko kanina, ito yung nag-push sa akin na talagang maroon ng anime at yung anime din yung nagbigay sa akin ng motives na dapat ganto pala ako and mas nag-improve ako bilang person dahil sa anime dahil tulad nga kanina may mga friendship, love and may mga problems din na pagdadaanan pero sa anime may kita ko na ganito pala nila sinusolve yung problem na yon so dahil sa anime eto ako yung person ngayon mas more improved than the person last Ayan, sige. Thank you very much, Janry. And good luck, good luck sa susunod ha. Sa susunod ha. Sige, sige. Thank you, thank you, thank you.